principalmente DIYs. Hoy os traigo 10 DIYs mascarillas de tela con filtro. Sinceramente no quería subir este vídeo porque considero que hay muchísimos en YouTube, pero como familiares y amigos me pidieron que les hiciera una mascarilla, dije bueno pues os las hago y de paso las grabo por si puedo ayudar a alguien. Vamos a hacer un total de 10 mascarillas serán 5 de un tipo y 5 de otro. Y bueno, no me enrollo más y empecemos con el vídeo. Para hacer el primer molde de mascarilla cogeremos una cartulina A4, la doblaremos por la mitad y le dibujaremos un rectángulo de 12 por 14 centímetros. Para la pinza superior e inferior de la mascarilla haremos dos puntos, uno a 2 centímetros de ancho y el otro a 3 centímetros de alto. Una vez marcados, los uniremos entre sí con una línea recta en diagonal. Para terminar con el patrón, haremos dos marcas a 3 centímetros y las uniremos con las marcas que acabamos de hacer. Estas líneas serán la inclinación de la mascarilla. Si queréis hacer la mascarilla con filtro, debéis hacer una línea de referencia a 2 centímetros. Esta línea nos indicará hasta dónde cortar la tela para hacer el bolsillo del filtro. Una vez tengamos la tela que deseemos recortada, cogeremos brillantes de colores y haremos flores, colocando un brillante en el medio y seis a su alrededor. En mi caso, para derretir el pegamento de los brillantes, utilicé la máquina que estáis viendo en pantalla, pero si no la tenéis no importa ya que podéis obtener el mismo resultado con una plancha. En cuanto al diseño, decidí hacer flores porque me gustan muchísimo, pero si nos gustan podríais hacer, por ejemplo, líneas, triángulos, estrellas, corazones, letras... Una vez tengamos la pieza decorada, la doblaremos por la mitad y la coseremos por donde os muestro en el vídeo. Haremos exactamente lo mismo con el forro de la mascarilla y con el bolso para el filtro. El patrón del bolsillo, como habéis visto antes, es el mismo que el de la mascarilla, pero 2 centímetros más estrecho. Ahora encararemos la tela decorada con el bolsillo. Le colocaremos encima el forro con el derecho tocando el bolsillo y lo coseremos por donde os muestro en el vídeo. Una vez cosido, giraremos la pieza, le daremos forma y le haremos un pespunte fijador. finalmente haremos un dobladillo a cada lado de la mascarilla. Y antes de coserlo, le colocaremos dentro los dos extremos de un trocito de goma elástica de 17 centímetros que servirá para sujetarnos la mascarilla en las orejas. la segunda idea, cogeremos una tela que nos guste, haremos varias tiras de ganchillo y las colocaremos y coseremos en el lugar deseado. Este detalle hace que la mascarilla tenga relieve y sea bastante original. Para coser esta mascarilla, así como las tres siguientes, seguiremos el procedimiento que os acabo de explicar. no os preocupéis porque podéis utilizar una sábana o una camiseta vieja. Para la primera idea tie-dye, empezaremos doblando la tela tal y como os muestro en el vídeo, primero de forma vertical y después de forma horizontal. Si los dobleces nos quedan perfectos, no os preocupéis ya que una vez teñido no se notará. hecho, sujetaremos la tela con unas pinzas. Antes de teñir la tela, os enseñaré otras dos técnicas tie-dye. Para la segunda técnica, doblaremos la tela de la misma forma que antes y anudaremos gomitas a cada lado de los dobleces. Ya veis que las técnicas son muy fáciles y los resultados muy chulos. Para la última técnica, cogeremos un trozo de madera y le enrollaremos el retal de tela. Una vez hecho, cogeremos un trozo de lana y daremos muchas, muchas, muchas, muchas vueltas a la tela con la lana. Como más vueltas deis, más interesante quedará el resultado. Para teñir las piezas os recomiendo que hagáis el tinte en un recipiente grande y le coloquéis la tela dentro. En mi caso, como no tenía recipientes, lo teñí con las manos y ensucié toda la mesa, así que no hagáis como yo. La tercera tela, en vez de teñirla toda del mismo color, la teñí amarilla en un extremo, azul en el otro y en el medio los mezclé para crear el color verde. Así es como han quedado las telas una vez lavadas y la verdad es que me tienen enamorada. En un principio las mascarillas tie-dye eran mis preferidas, pero después de hacer tantos modelos ya no lo son. la quinta mascarilla, en vez de teñir la tela, la desteñiremos. Para hacerlo, cogeremos un retal de tela, le colocaremos muchas, muchas, muchas gomitas y mojaremos la tela en la lejía. En función del tiempo que dejéis la lejía en la tela, esta os quedará más o menos blanca. Para que os hagáis una idea, mi tela estuvo con lejía unos 30 segundos. Las próximas cinco mascarillas serán con el segundo modelo. Para hacerlas, cogeremos dos rectángulos de tela de 20 por 20 centímetros. Los colocaremos uno encima del otro y los plancharemos. Ahora doblaremos las telas por la mitad, marcaremos el doblez con la plancha, doblaremos la parte inferior por la mitad, marcaremos el doblez con la plancha, doblaremos la parte superior por la mitad y marcaremos el doblez con la plancha. Una vez hecho, haremos un pliegue de un centímetro de profundidad en cada una de las tres marcas. En mi caso, decidí hacer tres pliegues, pero cada uno que haga los que quiera. A continuación cogeremos dos trocitos de elástico de 17 centímetros, los colocaremos a cada lado de una de las dos telas de la mascarilla, encararemos la otra tela y las coseremos por todo alrededor, dejando una abertura en la parte superior de unos 6 centímetros. Esta abertura servirá para girar la mascarilla y, una vez hecha, será por donde pondremos el filtro. séptima mascarilla cogeremos una tela estampada que nos guste y le pegaremos brillantitos de colores por donde queramos. En mi caso, decidí colocar brillantes de colores en el centro de las flores y brillantes plateados por todo alrededor, donde no había nada bordado. Para la última idea, decidí pintar un trozo de tela con rotuladores de base alcohol. Y una vez pintado, mojé la tela con alcohol para que los colores se mezclasen entre sí y creasen una especie de degradado. Esta técnica la hice por si a alguien le interesa el efecto tie-dye, pero no quiere comprar un paquete de tinte para únicamente una mascarilla. más. También dejadme en los comentarios os ha parecido el vídeo si os ha gustado, si no, por qué y cualquier otra idea de vídeo que tengáis. Esta semana sí o sí os subiré otro vídeo porque bueno, la semana pasada os iba a subir uno pero al final no lo subí por un problema técnico así que esta semana lo tendréis. Y bueno, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo y nos vemos muy pronto. ¡Adiós!